Good morning. <clears throat> sì, qui sono, yes, qui are le 10 e mezza e come dico in questi casi non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente oh semplicemente David Lynch, it's me 14, 2022, and it's a Saturday here in Naples, 71 and 6 Fahrenheit around 22 Celsius. Devo dire questa temperatura, una temperatura stabile da diversi giorni. Bene, così, buona temp ottima temperatura. Um, and uh, in this moment a clear, clear afternoon, very still right now. And with these degrees, uh, This means that it's that they really, really, really, really soft, like in these days in this period, and uh, it seems more uh, summer climate than spring climate, yes, because uh, fa un po' più, fa, sembra che comunque sia sì, eh, un clima un po' più estivo che primaverile. As regards the video tools, I don't know if I'll do it, but if I'll do it, as always, is separate from this, so eyes open if you are interested. Anyway, as he and you all just see from the window. I think that this afternoon the temperature potrebbe ancora salire, grow up, penso proprio di sì, but, really, ovviamente non siamo mai dei maghi su questo, vedremo, but the really important thing with this atmosphere eh, is that today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente come sempre qui all along the way qualche ora in meno essendo un orario diverso rispetto a dove vivete voi per cui speriamo di continuare così con questo trend che va avanti da 4 giorni, se non ero. Per cui say the D's, so from the mythical window with the orange, red, blue, green water curtain, and it's uh, green roller shooter. Behind me on the top, not visible, and in factor in the shot. And finally, from Mythical Keyboard, Yamaha GX 640, IPG, IPG 625. Eva, eh, grazie a te, in molto people, follow the channel, riporsi un saluto davvero a tutti and also ah, I hope you will have a great breakfast io la farò tra poco, il mio stomaco pronto, non so se lo sentite e soprattutto spero possiate consolarvi con la vostra bella colazione se il tempo dovesse essere brutto dalle vostre parti rispetto a qui I'll see you in the video tools, if I'll do it or tomorrow